Damn son les gens, c'est MLT aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour du Troll Face Quest Sport qui si créé par euh, eh, eh, eh, bon c'est pas grave en tout cas on est parti euh, un gars qui mange une pizza Ok. Lui, il vient, il ouvre la porte et il mange sa pizza. <laughs> il dégage le... Non, ça se fait pas. Donc je suppose qu'il faut enlever les vis. C'est ça ah, ah Faut savoir que je suis un pro de Trollface Quest. C'est totalement faux. Totalement faux. Bref. En tout cas, alors, faut mettre de la musique. Ah, ok. Non. Ah d'accord, faut lui changer son corps, c'est ça Tac. Et il peut danser D'accord. Ah, vous voyez, quand je vous dis que je suis un pro de... Pardon. <laughs> My bad, j'allais dire Rocket League. Quand je vous dis que je suis un pro de euh, Face Quest, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là Ok, j'arrête. Du scotch. Je joue au scotch. What <laughs> Faut jouer avec sa tête, est-ce que c'est sérieux ça Mais oui monsieur, c'est totalement sérieux, mais what the hell Ok, alors là. Faut faire un truc avec ça. Avec ça. Ça, faut le déplacer. Ça, faut le déplacer, c'était sûr. Mais là, faut faire quoi avec Ha ha ha Ok, alors là, on a un gars qui est accroché. On a fait quoi Il fait de la musculation, mais il n'est pas trop musclé. Alors ça, c'est moi qui fais des tractions. Encore moi, je tiens, mais euh, deux secondes. Hein. Vraiment juste deux secondes. Bref. Ok. Ça là. c'est malade C'est un truc de malade Il n'y a que des fous ici. Ok, là, on est en train de faire du... What J'étais sûr qu'il fallait déplacer ça. Ça se voyait. Ça se voit tout de suite. Ok. Alors là, il y a un miroir, je suppose. Ok. Déplacer un truc il y a un truc qu'il faut déplacer ou alors... Euh, ah, ok. Et là... Il faut le balancer, ça Faut Faire quoi après Ah, d'accord. Et cliquer sur la vitre pour qu'il... Dans ce jeu, c'est des malades. Faut cliquer sur la vide pour qu'il saute par la vide, C'est un truc de ouf. Je suis, mort. <laughs> ok, regarde la course. Si on change, il y a un truc qu'il va falloir faire avec la balle. Voilà, il va jouer au foot. c'est tellement évident. Non, mais à force de jouer avec des trophées quest, à un moment, c'est trop évident, tu vois. Du coup, c'est... Enfin bref. Alors, donc là, on a euh, quelqu'un qui a fait un match de bottle flip. C'est exactement ça, regarde, bottle flip, bottle flip, bottle flip, bottle flip. Et là, il faut y aller maintenant. Quoi, c'était pas ça Fallait pas y aller avant d'être bourré, c'est ça Alors si on y va maintenant. Ah non, il n'arrive toujours pas. En fait, je pense qu'il faut pas boire toutes les bouteilles faut faire un truc avant en fait. Je suis au niveau combien là Je suis au niveau 9 et j'ai déjà 100 clics. Applaudissez, applaudissez. Merci à tous. Ok, bref. <laughs> en fait, je suis en train de rigoler parce que j'essaye d'être drôle mais je suis pas drôle, du coup c'est ça qui fait euh, qui fait rien du tout d'ailleurs. J'ai vu que je pouvais cliquer sur un truc. Ah d'accord. <laughs> J'ai cru c'était un plot, un truc comme ça. Euh, donc on va cliquer sur toutes les bouteilles du coup. Ok, il n'est pas encore bourré. Il n'est pas encore bourré totalement. Il est presque bourré. Il est bourré, là faut y aller. What the fuck, c'est tout ce qu'il fallait faire En fait, c'est vraiment... En fait, ça troll dans les deux sens parce que... Dans le sens où tu crois que si tu appuies sur toutes les bouteilles et qu'après tu appuies sur lui, ça va pas marcher. Et en fait, ça troll dans l'autre sens où, vu que tu sais que ça va pas marcher, tu penses que ça va pas marcher en fait, et eh bien ça va, ça va marcher et du coup, ils ont, ils ont pris en compte que si tu prends pas toutes les bouteilles, ça marche pas. Vous avez compris ce que je veux dire en tout cas. Ok, je te frappe. <laughs> non, c'est tout, c'est tout ce qu'il y avait, sérieux. Bah, allez, vous savez quoi Je vous propose un autre Face Quest. Allez, tout de suite. Bon, alors, du coup, voilà, on se retrouve sur Trollface Quest Video Game. C'est le deuxième trois euh, Trollface Quest du coup de la vidéo. Si est rapide aussi, ben, on va en faire un petit troisième parce que, que 7 minutes de 14 vidéos, donc voilà c'est parti. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu des vidéos, s'il y en a, si c'est déjà fait, vu que il y a beaucoup de face dessus. Et ouais, donc alors, c'est euh, des vidéos, des jeux vidéo. Euh, ça, je sais pas c'est quoi comme jeu vidéo, euh, je sais pas, Star Wars, je sais pas moi, World of Warcraft, je sais pas. Là, on peut cliquer. Ok. Non oui Non Ok, et... Ah, c'est pipi. Ah, c'est En plus, comme par hasard, j'ai trouvé. Ah, ça, c'est Portal. Ça, c'est Portal. Ça, je connais ce jeu. on peut manger What Je suppose qu'il faut mettre un portail là. Il faut plus qu'il faut qu'il aille là, faut mettre un portail sur le plafond peut-être. On va voir. Si je fais ça et que je ça. Et là. Là on clique où maintenant Sur le gâteau encore On en fait quoi Ah d'accord, fallait cliquer là et là. Non c'est pas bon. C'est pas fini Pourquoi moi, en fait, vu qu'il y a un niveau de clic, il faut que j'essaye de faire le moins de clics possible. C'est pour ça que je ne clique pas partout. Et j'attends qu'il y ait un truc comme ça pour cliquer. Genre la flèche, tu vois, pour euh, cliquer un truc Après, si je trouve vraiment pas, euh, voilà. Alors là, c'est... C'est Ben and Head, hein Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, je me souviens de ces boîtes. ouvert que trois boîtes comme ça. Si je fais 1, 2 et 3. Oh non, je sais, je sais, je sais. 1, 2, 3. C'est ça god, c'est tellement dur Bon, et si au lieu de faire des boîtes, on, on s'attaquait au décor. Peut-être que il y a un truc. Ok. Si on s'attaquait au, décor, excusez-moi, il y a eu un petit problème de record. Voilà, je m'excuse, c'est pas grave. Parce que je peux enregistrer que 10 minutes. Et euh, je sais pas pourquoi. <laughs> Je sais pas, je sais clairement pas pourquoi je peux enregistrer que 10 minutes, mais bon, voilà. tac. Alors, c'est parti. Le décor, le décor, il n'y a pas de flèche pour l'instant. Voilà. Faire glisser. Quand appuies... Ok, d'accord. <laughs> clairement, c'est Ben Head, j'en suis persuadé. Ah, Assassin's Creed, oh yes. Parce que regardez, le, mec là avec le truc d'assassin. Alors clairement, euh, juste on va mettre pause. Clairement, juste quand on appuie, c'est juste un, un conseil hein, pour euh, vous qui, si vous jouez à la face voilà, sur PC en tout cas. Si vous, vous avez votre souris comme ça, que vous avez un truc comme ça et que vous appuyez et que, pas, que ça fait un truc mais ça marche pas, et eh bien vous faites comme ça. Ou sinon vous faites directement comme ça et si ça marche pas, bah tu cliques tout simplement en fait. Mais voilà, c'est juste une petite astuce comme ça. Alors, faut faire quoi Faut cliquer. Ok, et là What En fait, je vais faire que des, chacun fait son tour. À un moment, il a sauté. What? Ça, c'est ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Moi, je connais pas ce jeu. Si je tire. Mais what? Ça va faire glisser. Ok. Et Là, faut cliquer là. D'accord, vous avez vu la technique Hop, tu fais comme ça. Dès que tu vois un truc comme ça, tu cliques. Et s'il se passe rien, bim, tu glisses dans tous les sens. Et après, il va se passer quelque chose. Donc là, ça fait... C'est plus... C'est quoi C'est quoi ce jeu Ok. Ah, c'est Minecraft What C'est pas ça. Si je fais ça, et qu'après je clique à chaque fois, que je clique, et que je clique, là je peux pas cliquer, du coup je clique. Ah What the hell, man? Si pas moi les méchants, what? Ça, c'est quoi? Un vieux monsieur <laughs> Je rigole pour un truc de merde. <laughs> Moi, franchement, si vous avez mon humour, je vous dis tout de suite, votre humour va très très mal. Ok, alors. Lui, on peut le faire glisser alors Regarde, j'appuie sur lui. Ça marche pas. Lui, on peut pas faire glisser. Et lui, on peut le faire glisser alors, non Ou alors la caisse. Et je regarde, j'appuie, ça, il se passe rien. Faut le faire glisser. Ah ouais, faut le faire glisser. Et sur le vélo peut-être Bah, il y, a, moi, y a un petit bug avec mon ordi. Il y en a trois maintenant. Ça, c'est quoi Mortal Kombat, c'est sûr. What Troll Pion Traden. Je connais pas euh, Mortal Kombat en fait. Là, c'est je Je, j'essaye de faire glisser quelque chose sur masque. <laughs> J'ai trouvé. Fallait faire glisser le masque. Et après, ça fait enlever son programme Par contre, what Depuis quand, quand tu fais, quand tu enlèves ton masque, ton pantalon tombe. Et ça, y une coiffure, une ça, c'est un truc. Euh, c'est quoi ça Ah, c'est un truc, tu sais, clicker, tout ça. Faut cliquer, c'est ça, jusqu'à aller à 100 dollars. Ok, on va regarder. Allez non Oui, non. Non, non, t'es pas sérieux. À 80, 99, faut s'arrêter. C'est sûr, c'est sûr, de alors, faut cliquer là. 100 dollars. En fait, faut arriver à 100 dollars, c'est On peut pas enlever, faut pas enlever la pente. Ok, d'accord. À 99 s'arrêter. Allez. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. On a plus de YOLO. Ok, à 99. Maintenant, faut faire quoi Faut glisser, faut Non. Non, non, mais non. Vous savez quoi On va cliquer à chaque nombre, chaque chiffre. What What Attends, attends, attends, attends. J'appuie sur 1 il s'est venu à 10, du coup si je clique sur 1... Ah ah ah D'accord Fallait appuyer une fois, puis appuyer sur le 1 euh, sur la barre là, pour que ça déplace le 1 en fait, tout simplement, ça déplace le 1. En fait ma caméra quand je fais quand je fais ça là avec ma tête, moi, pour moi je vais vers la droite, mais vous c'est vers la gauche du coup. Moi je suis habitué à parler avec la main gauche plutôt. Attends, faut que je me décale du coup. Comme ça. Pour faire parler comme ça en fait. Tu vois. Tac. Parce que moi je parle comme ça, je fais pas comme ça, tu vois. En bref. Alors, une goutte, faut faire glisser. On peut la faire glisser, donc faut la faire glisser en bas et euh, clique Là. Mais on est what Mais pourquoi Mais pourquoi Mais, c'est quoi ce truc Là, faut cliquer là. Why elle m'a fait peur. C'est un truc de ouf. What the hell terminé le jeu. C'est magnifique. <laughs> et Salut Je suis là. Là, là. Et euh, là aussi. Enfin, là. Là. Je suis pas encore habitué avec la caméra inversée. Du coup, je suis là. Là. Là. tu vois. Là. Là. là. Enfin bref, en tout cas, ce sera la fin de cette vidéo. J'espère que elle t'aura plu. N'hésite pas à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, tout ce que tu veux. N'hésite pas à aller checker mon Instagram qui est dédié à YouTube. En tout cas, ça me fera très plaisir. Mon compte Instagram sera marqué sur la page de fin en bas juste ici là. MLT euh, Gang, MLT-Gang. N'hésite pas à aller voir, va t'abonner, tout ça, mais voilà. Peut-être plus tard, je ferai un snap aussi, parce que j'ai snap, mais voilà. N'hésite pas à aller t'abonner à ma deuxième chaîne YouTube, Malky Boy, avec 2 Y, M-A-L-K-Y, y b o YY. Tout simplement, tout ça c'est collé, c'est en minuscule. Malky Boy officiel. I tell a man's not hot. I tell a man's not hot. The girl told me take off the jacket. I said, babe, man's not hot, never hot. I tell a man's not hot, never hot. I tell a man's not hot, never hot. The girl told me take off your jacket. I said, babe, man's not hot, never hot.